Pesadilla en la choznilla. Txozna honen zirrikituak bilatuko ditugu eta horretarako zero beto ba, hemen bertan poteatzen dabilen jendearekin hitz egitea baino, beraz goazen, aurrera eta haber zer moduz. Kaixo, Arratxaldeon! Bueno, ikusten ez dute jendea lotxatuta dago, zerbaiten gatik izangoa. Arratxaldeon, zer moduz? Bueno, hau da pesadilla en la txoznilla. Zagutzen ez zute pesadilla en la cocina? Zagutzen zaitugu. Zagutzen nauzue? Uh, peligro, peligro! Hau eskapatzen da hemen, bestea, bestea eskapatzen da hoi, kemal. Txoznari kliente lakentzen egia? Aurpegia pixelatuko dizugu, eh? Lotxa ematen baizu. Hau da pesadilla en la txoznilla. Eta galdetu nahi dizuegu, a ber, zer moduzkoa den txosna, nola baloratuko zenuke txosna? Oso ona. Zerbitzua ona da? Ona, primerakoa eta barea dago gara hotza, zake besterik ez. Neurriak zer moduzkoak dira, xurrak dira, pixa Ondo, horita gareztia da, eta merkea da, eta egon hemen bazkaltzen, eta oso ondo gaude. Zerbait esateko? Ez errez. Zure defentsan? <laughs> Ez errez, ez dakat defentsarik. Oso ondo, bueno, ba, ikusi dezute behintzat, badaudela batzu pozik da ona. Oso ondo, gustora, kaimako jaiak hemen gustora gaudeta. Oso primera. Erki ba, barrura sartuko gara eta ikusiko dugu ea barrutikan dana kanpotik bezain itxuro osoa eta politia den. Guatzen barrura. Eta hemen ditugu txosneroak, kaiko txosneroak, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, Hau da pesadilla la txoznilla. Zuzea hemengo pixkat ardura una edo? Ba ez, ez, ez. Ni beste gauzetan ibiltzen nahi. Ba, hemen ardura hortik ibiliko da. Ba, ni generalian hemen ez nahi eh? zen. barruan ez nahi Normalean beste aldean, neoten zea? Hori da, baten. Zer mozkoa izaten da, zerbitzua? Hombre, aurten nobetu eh, egin dugu, zen baso horrezek kableak atera ditugu, eta nahiko txukun eh, utzi dugu dana, eh? aurrekoetan zeren plastikozko gero botatziko hoietakoak, baina aurten txukon, oso txukon, eta jendea oso pozik. Eta hemen ikusten dugu kalimotxo, kalimotxito, hor ikusten dugu ditugu neurriak. Basua dira hauek eta hori da neurriak. Orduan eh, zurito bat eh, eskatuta, hone aino botatzen da. Eta gero kaina izatekotan, hone Ta Eta errespetatzen aldean neurri horiek? Bai, bai, hortarako daude kainero guztietan, eh, neurriak errespetatu ez pasa. Bestela la horruina. Aber, neskak, zer moduzko neurria ateratzen dute txozna honetan? Lo siento, es que no se habla euskera. Bueno, ¿qué tal de medida sacan en la txozna? Muy bien, fenomenal, todo estupendo, <laughs> todo genial. ¿Estáis contentas? Mucho, mucho. Sí, sí, todo guay. Ez hau txena aldezu de txozna? ¿Qué ba, Orein eh, justo etorri geha kanpotikan, Santanderrekoa gea Eta topatu dugu hau, eta bueno, giro ona, eta etxan dugu bapote bat hartuko deu. Orduan txosnaren kontzeptua zuentzako ere berria da, eh, Santander? Berria, berria han beti, bai, betiko txiringitoak ditzen dugu Santanderren. horre kosta horraban bezala, eta bai. Eta zer iritzi dakazu txosnaren inguruan, formato hau, la barra, hemen jende gaztea, ezia dira tabernari? Naiko, naiko desastre, baina bueno, be, ondo, ondo, e, ateratzen dute daria eta merke, bai, ondo. Zu Santanderrekoa izateko nahikoa ongi hitz egiten duzu euskeraz, eh? Bai, e, baukat, e, mengo e, antepasado batzuk e, eh, men e, Santanderra jun ziren lan eitera eta bueno, e, txikitatik ezagutu dute hizkuntza eta bueno, badakit. <laughs> Egingo zenuke dastaketa bat horrela. Ardo honen moduan. Bueno, bai, freskoa balin badago, bai. Venga, aurrera da. Lehenengo kolorea ikusi behar dezu, gero betetzea da, eh. Hau esaten duzu, hau da ona, ona. Hau txinez, e, 2008ko urtekoa uste dela. Ta, mm, erriosa ez, baino, alabako erriosa bai, nekizango nuke. Robleko barrika, e, aritza, aritza. <laughs> Oso no, ezkerrik asko, eta gora Santander! Badiru di jendea pozik dagoela, ikusiko dugu haber eh, Bueno, barrilak nola dauden, ikusi dutan atxukun txukun daukazutela, zer da, hau? Hau da, segurazki izango da, sobrantiak, eh? ez dakinik eh, nola, nola ibiltzen dira makinak, eh? baina hori izaten dira sobrantiak, eh? gero hau ustu egiten da, garbitu eta berriz, berriz jartzen da bere tokian. Bueno, higienea oso garrantzitsua, eh, bai, txosko bai, bai, batean. Bai, bai, bai, garbitu egiten da, eta txukundu jaboia pasa. Alarik ikusten dugu hemen, zer da, hau? Ardo... Ba, hori izango da, orain, orain erori dan zerbait, suposatzen denik. Ja, ja, ja. Hau goizian ez egon, eh? Claro, claro, claro. Kanpotik handan azora garria dira. Hor ere, badizu beste, beste pizkatxo bat. Zutxo zabarrukoa zea? Ez. Kanpoko? Kanpoko beti. Eta zer moduzko neurriak ateratzen dituzte? Neurriak? Salmentan? Ez, neurriak, kalimotxo zuritu ikusi dute aurten jarri dutela. Depende nork egiten duen turnoa. Neiko xurrak edo... Primerakoak, berrezkoak, berrezkoak. Osongi, eskerrik asko. Hemen dago gau txosnako ekipoa, Lotxati, Arratxaldeon. Lotxati, Arratxaldeon, leon, Lotxati ez. ez. Zenba denbora dara mazu hemen? Lanian gaur? Bai. Ba, ordutxo bat edo. Ordutxo bat, eta zer moduzoa dana? Ondo, lasai, lasai, lasai, oraindik sufritzen nahi naiz beruakin, baina ondo, lasaia. Nahiago etorrela otia. Horengoz. Zuk eh, hemen atzaltzen dian neurriak errespetatzen dituzu? Egia esan, saiatzen naiz, baina eh, eh, esan behar dut, behin pasatu nahi zala. Mhm. Hori konprobatzeko, eskatuko dizugu, zurito bat eskatzeko. Eh, bueno, zurito bat ateatzeko, bai. Aber, zer moduz ateatzen dituzten zuritoak, hemen neurria daukate? Ea, ba? Ez, gutxiago atera. Gutxiago Gutxiago, ez? Horrengoan, ba, a ber, mango Soluzioa, está. Oso ondo, ikusten dugunek, behintzat neurriak kontrolatzen dituela. A ber, ah, Tira, pixka pasatu zea, eh? Zein da hemen ardura duna, esan behar diogu... Barruan hauten dira, kajak moitzen eta... claro, claro, hemen txoz natan nunda ardura eta ez da inona saltzen ez? Ez izan izan izela eta jazta. Ongi da, ze zatozte, eh, pote bat hartzea? Hombre, taber, taberna batera bai, ez? Ezagutzen dezute etxoz nau? Dudi gabe, bai. Eta zer moduzko zerbitzua ematen dute hemen? Ez dakitu oindik ez diate zerbitu. <laughs> oindik ez dute zerbitzatu, hau ikaragarria da. Osea, dago jende gutxi hemen, eh, kaja egin behar da, eta gizon hau eta bere familia oraindik ez dute zerbitzatu, lotxagarria, lotxagarria. Claro, <laughs> jende agoten da alde batea behira, bestea behira, eta kaja egin behar da, eh? Bueno, gure zuritu hartuko dugu. Gasa, gaizki dago gasa. Eta hemen ikusten dugu, zerbeza pila bat galtzen ari dela. Hau lotxarria, zikinkeria hemen dikan, bueno, bueno, bueno. Aizu gazte, Esan. hemen nahikoa zikinkeria dago, ez eh? zein arduratzen da garbitzeaz? Baita barrukoak, beti barrukoak. beti barrukoak. Bai, bai, bai, bai. Ni bakarri zerbitzen, egoten naiz. Barrura eramango gaituzu, bardura duen gara? Guazen ba? da papurri bat dago hemen. Hau hau esan. Oso, ondo, guazen barrura. Hemen ikusten ditugu izkutatu egiten direla, inork ez du aurpegia eman. Nahi, arratxal, Leon? Eixo. Zer moduz? Ondo. Txosnan zaude? Horein eh, e, hortan lanean ez. Txosnan lanean ez. Eta zer ikusten dugu hemen, hau zer da, erizein degia edo... E, bai, ba, lanean zebilen eta moztintza Ara, ziurtasuna beti garrantzitsua. Eta nola, nola indezu hori? Ba, jaimat jasotzen, da mozu naiz. Gertatzen den gauza, jaietan gertatu harreko gauzak. Hemen dago, eh, eh, eh, eh, eh. Hau ikaragarria da, tipo hau ez da konturatzen. Arazoak daude txoznan, eta begira, begira. Ies egiten du. Torri torri honea. Torri honea. Torri honea ikaragarria dau, ikaragarria. Bueno, ikusten dugu jendea nahiko pozik dabilela. eh? akatsak, akats, eh, nahiko bueno, zikinkeria ere badago, hor barruan deskontrola handia, nausia alde egiten du, ezakigun hundagoen, ezakigun sondo zein den arduraduna, zein ez den arduraduna, mendako mutikoa saiatzen dana baino neurriak ez dituna sondo bateatzen baina, bueno, Orokorrean jendea pozik dago eta, bueno, esan dezakegu behintzat gaur, behintzat momentu honetan, jendearen impresioa eta txosnaren funtzionamendua ona dela ikusten ditugu daudela hemen bi zurito xistrin batekin. Zurito dakin dira, ni ez da bire. Ez dut atatzen da. Bira, handak hau, neska gua, kamarera. Neskatu, gari. Deitu Eiderri, Eider esan. Arek ez digula atatzen. Aber, Eider, aber, mesedez, etorri onera, Eider. Osea, hau, hau, onerte zina da. Daukazu jendea txoznan, itxoiten, eh? Dirua eskuan da eta zu hitz porai. Hau, ez zuten merezi, kaso ikitia. Aizu, bezeroak dira eta bezeroak beti, beti, beti dauka arrazoia. Kasu enten ez? Ardura itzein behar dugu, eh? Hau, ezin da izan, jendea dago hemen, eta danakor, bla, bla, bla, bla, itzeiten. Horrela, txoz nau, zulora doa. Barkatu, barkatu, barkatu, barkatu, a ber? Gazte, zukte eskatu bezu? Zuritoa limoiakin. Zuritoa limoiakin. Nun dago zuritoaren marra? uste dezu... Limoia antartia da. Baina zuk uste duzu txoz nau aurrera ateako dela marratik gora pasatzen bagea? Bueno, milimetro batzun ez da zer Aizu, hau horrela ezin da izan, eh? Begira. Bueno, gehiago. Hola, hola, eta berdia, marran, tak, justo, justo. Asko daukatik ikasteko hemen, eh? Asko daukatik ikasteko. Tori gazte, zure zuritua. Bai, asko bi lau, eta bat erdi, bost erdi, eta gero baso bakoitza da euro bat. Da bere bilgarria. Orduan, ba, guztira zazkit erdi. Ha, ah, ez tortit erdi barkatu, bai, bai, bai. Ikaragarria, ikaragarria, batuk eta simple bat egiteko ere ez dira gaitxozna honetan. Eta nun dago arduraduna? Batek daki, graba, graba, nun dago arduraduna? Hemen dugu daunaz, ba, abiskat e, ba, eh, ba txot guztia bezala, abiskat mozkorra, alperra eta eta buru horra, beti bezala. Eta nahiko eskakeo, ez? Bai, bai, bai, ba, behira, ba, ba bezala, ez? bai, lanean zaudetela eta gara gardo daten, eh? la lehi del eskakeo jaietan, bai, ba, beti, ez? Neurriak errespetatzen dira hemen, gehiegi ateratzen da, gutxiegi? Bueno, ba, nik uste jende nahiko ondo portatzen dala, ba, gizte eh, gran refran del tamaño no importa, baina nik uste eh, ondo, ondo, jende ondo portatzen dala tamaño importa orduan. Bueno, batzutako bai eta bezatzutako, ez ez, la dena bezala. Nola liteke musikari bat, hemen egotea, txoznan, botilekin, eskoakin ez dakigu gozo zein den bere funtzioa. Porque erdera ez den bezala, ez da zio antes que gura monagillo, orduan, <laughs> ez da ba, laguntzen du jende guztiak eskarrake eta ez da gula egin. Eta zuk zer iritze daukazu? Ba, eskerrik asko, garela, beti bezala, bellas palabras. <laughs> increíble, increíble. Hemen musikariek ere pringatzen dute, eta ez dira kejatzen kontrakoa eskerrak ematen dituzte. Badirudi, badirudi, hainbat eta hainbat gestio egin ondoren, hainbat eta hainbat dei egin ondoren, topatu ditugula, topatu ditugula, txosnaren arduradunak. Beraiekin hitz egingo dugu. Eta ikusi ditugun akats eta zirrikitu guztiak, komentatuko dizkiego. A ber, musika, musika, jode! Hau ikaragarria da hemen ez dago inugo kontrolik. Bueno, topatu ditugu, topatu ditugu arduradunak. Arratxal leon! Arratxal leon! Arratxal leon! Nola ditzen zeate? Irati, naiara. Irati eta naiara, zuek zeate hemen arduradunak? Bai. Eta zer moduz portatzen dira hemengo langileak eta? Ondo, ondo. Txintxua dia? Bai, bai. Zer gustatzen zaizu edatea? Ez ez. Txokolate batidoa. Txokolate batidoa? Eskatuko dugu txokolate batidoa berdagoen? Ez. Ez dugu eskatuko txokolate batidoa? Eta zui gustatzen zaizu txokolate batidoa? Bueno, ikusten ditu hemen txosnako arduradunak. A ber, haizue, hau garbia aldago? Bai, ez. Dago pixka zikina, ez? Bai. Esango diogu garbitzeko? Bai. Garbitu, garbitu, arduradunek eskatzen dizute. Bai. Eta orain dantza? Pesadilla txostilla. Pesadilla chostilla. Pesadilla en la chosnilla.